少し開きましたねでここもタイムロックで開けるとうわもう張り込んでる 上が空いてるのねなるほどそういえばなんかしっかりとしたセキュリティで守られてる割には上が不用心ですねこれまあ当たんない痛い 皆さんこれどこから持ってきてるんですかこのバッグはドッケンさんは何かを探してますよねあれ明らかに。 ゲットイン s i d e the chamber of あピッキングしてますねよしちょっとおおおおおおおやめて助けに行ってきますいけるかなすごい ーチ・ザ・ダイヤモンドあーこれなんか見たことありますよこれ通りに歩いていけってやつですねこれあ失敗するとガスが出るって感じですよねそうそうそうそうこれ見ましたね私多分ですねここ ここのだけうわすっごいたくさんいるテーザーあれクローカーですねまずいナイスこれガス充満しちゃったのはどうなんだろう時間で治るんだろうか とメリメリックもらっておきましょうこの間によしいつでも出れるようにしょっときますか のガスが引いたおおおおおおおなんか強引にいってますけど大丈夫ですかいっちゃいっちゃいましたねこれ <laughs> これいっちゃって大丈夫なのかな一回ガスさえ出ちゃえばいいっていうことですかねちょっとあもう取っ ってドリル・ザ・ハッチいや重たくて走れないリスタートして私の方が早いよ残念 カバンが持ってかれてますねあれテイザーですちょっとダメだ置いとこう クローカーですねこれ本当にベリーハードの難易度ですかこれ相当難しい のそれでダイヤを取ったってことですかねじゃあちょっとこの辺のバッグを持って行きましょうか脱出 うそどっから降りてこんなとこから降りてきたああ頭切れたちょっとショットガンですねこっからは どこですかュチュチュチュヘリコプターあここですね中庭にヘリコプター来るから待っててると投げちゃっていいのかなまずい1分で来るよと これまずいクローカーの嫌な音してますよマスターマインドのやっぱりこのねスキルいいですよね今度は俺が倒された いやクローカーなんで何何何何これ危なちょっとダメですねアモ出しますあ来た ここに、えー、放り込むのかなじゃあよいしょなんか皆さんどっから持ってきたんですかねこれ随分大量によしいったいったいったで脱出おっとウェイトフォーズヘリコプターと l i c o p t e もう一回来るまで待てよとなるほどちょっとどこから取ってきたのかを知りたいな全部あなくなってますねここということはやはりこういうところから取ってえい よし自力でなんとかあと30秒 きましたねでここは脱出ポイントで荷物は全部入れていくとというわけで、えー、初見クリアのはずだったんですけどあそこの部分だけ見たことあったんで、まあ、ほぼ初見クリアですかねはいでボディカウント一番倒したのが私でした 健さんはスペシャルボディカウントですね途中から入ってこられましたけど非常に前線でやられてたんで5戦2回も多かったなと思いますさあ最後のお楽しみ抽選ですね来いうーんマスクの色でしたねはいというわけで、えー、今回はペイデ2を やってみましたまたね別のマップもいろいろとたくさんありますのでぜひ、えー、プレイしていきたいというふうに思いますので、えー、ご期待くださいそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたおやすみなさい